До сьогоднішнього дня я був за камерою, тепер я тут. Побачимо, що з цього вийде. Це ж треба було знімати прямо біля. Яке обрати оздоблення для вхідних дверей? Да, я був дуже сконцентрований, що... Хорошо. Але це філософське питання, чи взагалі варто цим займатися? І відповідь ні. Да. Але це більш естетичний, ніж практичний варіант. Одна тільки така панель, в залежності від породи дерева, може коштувати від тисячі доларів. Тут без сюрпризів. Все. Навіть більше того, одного разу і у нас замовили двері під 90 але є і інші варіанти. Бо як такі двері будуть мати оздоблені, як в житловому будинку, це буде дивно. На сьогоднішній день, принаймні на території України, більш ніхто не може запропонувати подібного. Та ми на цьому не збираємось зупинятись. Як. Ну, ну блин, стопає там.